ማሊከል ሙሉክ አላሁ ማሊከል ሙሉክ ማሊከል ሙሉክ ጀሊሉ ማሊከል ሙሉክ እስከ ወዲያኛው ትዳሩን ያርገው ሙባረክ እስከ ወዲያኛው ጎጆአችሁን ያርገው ሙባረክ ملك الملوك ذلك الم